y bienvenidos a la acción de este canal. Y estoy aquí en el centro histórico, a, punto de enterrar una gran exposición de prendas de los, de los pueblos indígenas, mejor conocida como la octava fiesta de las culturas indígenas. Sin más por el momento, comenzamos. Una magnífica bandera de México. Ahí tenemos unas prendas indígenas. A lo lejos se escuchan los danzantes aztecas. Cabe destacar que aquí el centro histórico fue la Gran Tenochtitlan, donde está la Catedral Metropolitana era lo que era el templo mayor. Que por cierto, hablando del templo mayor, hay un museo referente a esto por aquí mismo. anteriormente existía el trueque y otra vez sigue existiendo, mucho. qué? Se tiene un gran, un gran kiosco donde se ve que se va a dar un un concierto. igual que hace ocho días en la exposición de los dinosaurios, después de la filmación tomaremos fotos. Algo lo que no me gusta de aquí, de la Ciudad de México, es que los que son indígenas se burlan y, se, los discriminan por su como si, esas personas discriminatorias no hubieran sido antepasados de indígenas Todas las tradiciones de aquí en, de México son bonitas, como el tradicional tratos que se hace en octubre de cada año. Y muchas cosas, al igual que Japón y China son tienen muy, mucha, mucha buena, tienen riqueza cultural también en México tiene, la, tiene su riqueza cultural. ¿no se supone que México es un país donde todos somos iguales? que nos dice el reglamento, que era estrictamente prohibido que los expositores o personas ajenas negocien, asignen, transfieran, vendan o, compren espacios de venta. Cualquier alteración o clonación de los gafetes de estos son personales e intransferibles uso adicional, de mobiliario al promo proporcionado. No respetar el espacio asignado para la exhibición de los acervos o productos. Obstruir con cualquier elemento los pasillos y arenas comunes. Fumar e ingerir bebidas alcohólicas el uso de cualquier tipo de aparato que exceda el el emparaje permitido por protección, social, por protección civil. Cuando estamos hablando de emparaje, quiere decir de las bocinas con alto volumen. No desconectar durante, durante anoche los aparatos eléctricos que hayan utilizado en su espacio. El uso de, de tanques y cartuchos de gas, carbón y alcohol, sus, diversas prestaciones, el uso de refrigeradores, hornos de gas, y cafeteras y molinos industriales, licuar, licuar, hornear, refrigerar, así como es una foto de un... me he enterado de muchos. Digo, me he enterado de muchos casos de indígenas que deciden aprender español porque en su dialecto que, hablan se burlan. Eso, como dije, no me gusta. Me gusta sugerir que ya está abierta la exposición de los pueblos indígenas. lindas, ¿eh? Por cierto, en octubre de este año va a haber el desfile del Día de Muertos. Y también estaré aquí grabando. Bueno, el desfile del Día de Muertos regularmente es por las tardes, pero lo único que sé es que va a haber un desfile del Día de Muertos, como todos los años, desde que empezó la filmación de de la película de James Bond en un día de muertos, precisamente. Estamos compartiendo los saberes, estamos compartiendo las técnicas en este espacio, en este círculo. Ya está con nosotros nuestra tallerista Eugenia de Jesús, de la Nación Triqui. Nos compartirá su forma de hacer telar, su forma de tejer, su forma de tejer la vida, los códigos, la forma de estar y de permanecer en resistencia en este mundo de capital, en este amasallante universo del imperialismo. Los esperamos aquí en este círculo de saberes, aquí estamos con mucho gusto. Esta es la segunda llamada. Ya va a empezar empezar unos talleres. Plata fina de Taxco Guerrero. Wow. Vamos a ver qué talleres hay aquí. A ver, viernes, taller de muñecas Leña Alejandro Chapado, taller de elaboración de chocolate a las Sí. Bueno, ahorita regreso. Solo seguir leyendo, a ver. Tener de muñeca viejo ahorita en pie. serán las muñecas eso es todo y nos vamos a meter a un taller. Sin querer unas niñas se me atravesaron aquí en la grabación. es un taller de tejidos. ¿Eh? Ahora es un taller de tejidos. De pintura. Va a estar suave. tono de textil. Puras personas indígenas. Yo soy Charlie. Yo me llamo Gustavo. Gustavo, ¿de dónde eres Gustavo? Soy de aquí, de la ciudad de México. de México. No se preocupe. Para, para mí todos, todos los son, personas excelentes. Claro, son esos ancestros. Ajá, pero lo que, sí, lo, que, lo que sí no me gusta aquí en México es que, otros que no son de aquí, que nos digan que, los discriminen porque como si, ellos hubieran sido ancestros, lo dicen. Todos. Todos todos, no hay un solo cabrón que no tenga sangre indígena. Yo, por ejemplo, tengo sangre de Kikapú, de los indios del norte. A mí, a mí lo que me gusta de aquí es, toda su riqueza cultural. ¿Cómo te llamas? Gustavo. Gustavo. es la persona que hoy.

Yo me completo. ¿Cuánto te contando de tu Aquí, aquí, por, aquí por, por, por, Iztapalapa, en la zona oriente. Regular, regularmente, eh, ya, ya, ya, terminé, ya terminé mi carrera, pero, pero como no le como no la ejerzo, pues, pues ya tengo otros proyectos. proyectos es vida.

¿Qué la Le ponemos el micrófono. Le ponemos el micrófono. apagamos la música para que. Apagamos la música para que la de Sí. A donde lo necesiten antes de comenzar, estoy aquí con esta. Vamos a grabar. Ok. como usted se sienta cómodo. Sí, como quiera, pero como hay humedad. <laughs> Hola. ¿Qué tal? Buen día. Ah, sí. Pues sí. Ya como se hace algo como referente a los trips. <laughs> las caracolas han empezado a sonar. cada cuantos, cuántos

Gracias. En caso casos usando estable, pero cuando hacen siembra y cosecha de oro, el seguimiento es otro año más de trabajo. Ya lo compran. Pero eso es culpa nuestra, somos los que O sea, la, quien les compramos somos nosotros. ¿Quién plaquea es sano? Machete. Machete. Machete. Estamos entrando en la ya, ya. Pero quieres estar hablando, comentando. Es para darle un poco más de espacio.

Fíjate que la idea de de Pero háblale si quieres Si hay menos gente ya abrieron. menos Ah, pero es que se abrió tarde. Se abrió tarde, pero ahorita ya abrieron. O se abrió más tarde. Buenos días a todo el público en general. Los invitamos a que se acerquen a esta carpa Círculo de Saberes para presenciar el taller de la compañera Eugenia de Jesús, que nos acompaña del estado de Oaxaca, el municipio de Oaxaca, perdón, Santiago Oaxaca, Perteneciente a la comunidad Triqui, con más de 30 años de experiencia elaborando sus propios productos y manejando de una manera ancestral el telar de cintura. Thank you.

De hecho, tuve mis abuelos que hablaban es un poquito tímida para expresar de una manera este, su trabajo, es mucho más fácil que ustedes le pregunten este, a que ella vaya explicando. Entonces, para que ustedes tengan conocimiento de eso, por ejemplo, cuánto se tarda, cuánto tiempo en elaborar este, una de sus prendas y podría ser también otra de, las preguntas que muchas veces hemos enfrentado el no reconocimiento es precisamente hacia el regateo de las prendas, porque si nos vamos este, a, un precio valor humano, pues obviamente este, tiene, un costo, tiene un costo, ¿no? Y muchas veces lo, empiezan a regatear, pero tarda eh, varios días, incluso algunas ocasiones hasta meses en elaborar una sola prenda. Un año. Realmente está muy barato, o sea, con 15 mil pesos uno no vive al año, ¿no? O sea, este, eso es a lo que pretendemos explicar, porque muchas veces eh, llegamos a, un, a una mesa y lo que sucede es que todavía preguntamos cuánto es lo menos, ¿no? cómo me lo vas a dejar? ciudades por Expo Metro Valderas. te sientas en el es su nieta. Su hija. De hecho, también, mis bisabuelos eran hidalgo y también Nada más que por amiga, porque no estamos jugando. No, no, mi mamá no me ha dicho muy bien exactamente de qué raza, pero lo único que me ha dicho es que, mis bisabuelos, que en paz descansen, eh, vivían en Italia, que hablaban, y que hablaban en los como podemos ver aquí la compañera eh, que le cuesta un poquito de trabajo todavía. Es primera vez, me imagino, ¿verdad? en de tomas este instrumento. Entonces, si nos vamos un poquito a eso, en base a la experiencia, pues obviamente la va a usar todavía más, aprender a elaborar una de las prendas. Y pues con justa razón, pues yo creo que va a valorar su trabajo y aparte de todo, pues no va este, a recibir si le llegan a ofrecer. lo que sí me ha dicho mi mamá, que dice, dice, aquí nuestras tradiciones son las únicas. Lo que tratamos de hacer aquí es crear conciencia de valorar todo el trabajo que se hace. Por ejemplo, si ustedes ven a la compañera Eugenia, ya tiene experiencia, tiene más de 30 años. Ya no le cuesta tanto trabajo manejar el instrumento.

De hecho, de hecho, de hecho, de hecho, Ibrahim le desconoce de donde está Tula y tal. Luego te hablo por teléfono. Sí. Ya sabes que soy Charlie. Ajá. Somos amigos. Ajá. Este es todo mi teléfono. yo, también familia, usted, somos de clase media. Y decir, decirle que, que, hasta dos mil pesos para gente escuela, escuela, escuela. Eso dice mi mamá, aunque aquí ya no aquí estamos en la ciudad, pero tus bisabuelos fueron Eh, sí, eh, una universidad privada que está ligada a la... Y así era como antes se tejía. Sus ropas. Ajá. Ajá, sí, antes. Nada que de maquinitas de coser. amarillo es una marca. Sí, ok. ¿A donde llega el. Llega una hora, tres días o algo así. Ah, ok. Un indicador. Con, tío, con dos o tres días Si una sola gata, llega hasta acá. La que gata. Oye, Eugenia, ¿podrías eh, contarnos un poquito de ¿Cuál es el significado de los colores que llevan los, los Sí, ella me dijo, sí sabe. Para abuelita. Sí, porque no vamos a ir a, este, a conseguir una abuelita? No, esa es para casada. Ah. Para abuelitas son más blancos.

para que se vea. para ajustarlo, para que tenga presión, sueltos los hilos, y tenga una resistencia suficiente. Reiteramos la invitación a todo el público que nos acompaña esta mañana en el Zócalo para que se acerquen y presencien presencial ese taller de telar de cintura. Es un poco más eh, rudimentario a lo de... Hay otro compañero que está en una carpa que tiene un taller de telar, pero es este, un poquito más industrializado, se podría decir más moderno. Este no, este es ya un poquito más antaño. Y como pueden ver, no utiliza herramientas este, industriales, todo es prácticamente eh, pues encontrado, se podría decir que hasta en la misma naturaleza. Si alguien también quiere participar eh, tratando de manipular ese trabajo. Son muy celosos. ¿Puedes? Son muy celosos. ¿Verdad? <laughs> Díganle. Es que es. Sacaste la otro. No, es que estaba el otro de la compañerita. Creo ya de la espalda. No, está acostumbrada. No, no Está acostumbrada, es costurera ella. Ella es costurera. Ah, Ya se descompó la hija que se motiva con la hija. La hija, la hija. Ah, que le explicara qué significan los Los colores. Los colores de los colores. Los colores de, de ¿Qué tal, No, pero ya lo voy a terminar. En YouTube. Yo también estoy grabando en YouTube. Es que si lo grabo directo de mi celular, para el momento, si lo quisiera subir, no es compatible. No, este es periodista. Ajá. Dice, búscame en YouTube. Gracias, eh. Este lado, por favor. Una tarjetita por acá. Ah, yo, que yo soy, yo soy creador. qué los, los, las comedias triqui no son de los niños descalzos que luego he visto que salen en la tele jugando básquetbol? Así esos son, sí. Y los que cantaban para el Movimiento Ciudadano. Sí. Cabrones, los hicieron cantar con el águila. Sí, Yo creo que por ahí ya están en televisión. Ahí todo agarran. Ahí todo agarran, sí. Bueno, al, me al menos ya, me dieron una tarjeta, porque yo luego también a veces luego creo contenido por ahí. Claro, claro. No, no conocerte, amigo Gustavo. Ajá. Paso. Este, este es el freno. Este es el freno. Este también. Ah, no, círculos, ver dónde se comparten las reglas? Voy a, la local para trabajar. Sí, está bastante retirado. Y tengo el trabajo a Sí. Luego te llamo. Sí. ¿Sí? Sí. Mañana venimos otra vez. Mañana hay ceremonia. ¿A qué horas? ¿No sabes a qué hora es mañana la ceremonia? Amigo, amigo, es, es fiesta. ¿A qué hora es mañana la ceremonia? Una que va a haber general de, danzantes. Ah, caray. No, no, no. Eh, ya, ya, ya, fue una calenda el día 9 de agosto, que es el Día Internacional de los Pueblos

se, agregó lo, de Puebla y esto es agregado ah, y este año es el, primer año que participa la comunidad afrodescendiente después de, tres años de haberse que ha nombrado la constitución o más bien se ha reconocido los Gracias, maestro. ¿Y cada cuándo es esta, fiesta? ¿Cada Bueno, eh, hay, hay un convenio por parte del gobierno eh, la cual indica que en el mes de agosto, dentro del marco internacional del 9 de agosto, que es el Día de los Pueblos Indígenas del Mundo, proclamado por la Asamblea General de la ONU, eh, entonces se, ha propuesto, porque esta es, la prueba jueza desde el año 2014 que se está llevando a cabo esta fiesta. Y eh, ahorita ya, no, ya hay más de mil expositores, pero anteriormente eran menos de 500. Poco a poco se fueron sumando y mucho, ¿no? se ha tratado de no rebasan los, mil, pero es muy complicado, hay muchísima población que, quiere participar, pues sobre todo este año y anterior que después de una pandemia, pues obviamente necesitamos reactivar la economía y que se busca que esto sea para mayor, para mayores este, expositores. Es esto, pues, es, la, es, octava fiesta y es muy interesante porque, este, repito, es la primera vez que participa la, población afrodescendiente que justamente está aquí en la primer carpa este, al alto donde se justamente aquí derecho. Y hoy nos acompaña como